يا زينة الدنيا ويا يا زينة الدنيا ويا قرة العين خد الغلا والحب وسط المحاني جيتي بشارة والفرح صار فرحين جنى تباشر فيك حلوة المعاني يا بنتي يا سير على العز تبقين بنت الكرم تنطر سماهم معاني يا قطعة السكر ويا منبع الزين تحلى حياتي بشوفتك والأماني نصرتك جيتك ورود ورياحين وصار الفرح مع جنانه طعم ثاني في جيتك زاد الفرح صار فرحين جتنا البشارة والعمر في كزاني يلا عسى دوم الفرح قولوا امين الحمد لله يوم مثلك عطاني وامك لطيفة عسى تفرح سنين تتهنى بمولودة جنى طول الزمان يلا عسى دوم الفرح قولوا امين تتهنوا بمولودة جنا طول الزمان يا زينة الدنيا ويا قرة العين خدت الغلا والحب وسط المحاني جيتي بشارة والفرح صار فرحين جنى تباشر فيك حلوة المعاني يا بنتي يا سير على العز تبقين بنت الكرم تنطر سماهم معاني يا قطعة السكر ويا منبع الزين تحلى حياتي بشوفتك والأماني نثرت بجيتك ورود ورياحين مع له طعم ثاني في جيتك زاد الفرح صار فرحين جتنا البشارة والعمر فيك زاني يلا عسى دوم الفرح قولوا امين الحمد لله يوم مثلك عطاني وامك لطيفة عسى تفرح سنين تتهنى بمولودة جنى طول الزمان يلا عسى دوم الفرح قولوا تتهنوا بمولودة جنا طول الزماني